Да. Всем привет, всем добра. Это Филатов Андрей, и я не, как бы с благодарностью хочу отчитаться вам о купленной мне вот этой камере GoPro. Э, предыстория такова. Я был на «Спартаке» э, в марте 2015 года и снимал э, ночью боевые действия. И возникла проблема с тем, что часть съемок была в ночи и совершенно ничего не видно было. И я рассказал об этом. И блогер Эльмюрит решил помочь мне в э, сборе средств на э, прибор ночного видения. Но, как сказал он, э, средства поступали слабенько, накопилось всего 9 тысяч, он добавил своих 6 тысяч и купил вот это вот говно. Это GoPro первая, не знаю, видимо, Эльмюрит очень наивный человек, что купил за 15 тысяч камеру, которую можно было купить за 2 тысячи в интернете. Вот. Э, не могу сказать, что я прям горю в экстазе от того, что получил эту супер камеру. Получил я ее неделю назад, хотя сборы средств был, пока я лежал в больнице. Но мы найдем ей применение. Сегодня мы находимся на полигоне. Э, спецназ будет отрабатывать э, взятие блокпоста. И мы, так как это, это говно не жалко, то мы его будем пихать в те места, куда будут лететь РПГ, АГС и стрелковые орудия. Вот. Так что, э, если она сегодня выживет, то хорошо, не выживет и хрен с ней, не, говно не жалко. Детина, запрыгивай. Пошел. Подарочек оставлю. Можно уходить. Быстрее. Уходи, уходи! Ты Ну, как вы увидели, этой камере повезло, она не погибла смертью храбрых. Что я хочу сказать э, этим видео? Конечно же, огромное спасибо всем, кто поучаствовал в сборе средств на приобретение вот этой камеры. Всем огромное спасибо. Но я считаю безумством и глупостью покупать э, технику, которая стоит 2000 рублей за 15 тысяч, потому что я подозреваю, что вы эти деньги, вы, э, деньги, которые вы выслали мне на камеру, вы их заработали, не где-то украли. Ладно бы, если бы украли, то и хрен с ним. Но я подозреваю, что вы люди честные, выслали мне деньги, со свои, свои кровные деньги. И расходовать ваши деньги надо с умом. А, Эльмирит купил за 15 тысяч дерьмо, которое можно было купить за 2 тысячи, если он, конечно, его купил. И, ну, я не хочу, короче, я предпочитаю думать, что он честен и не наварился на этом. Вот эта камера, э, я очень удачно бэушную взял за 10 тысяч рублей э, со своей зарплаты. Обалденная штука. Скажем, для моей работы сейчас она гораздо лучше, чем вот эта вот дребедень. Вот, э, поэтому я призываю всех, если вдруг вы увидите где-то сбор средств на приобретение техники для Филатова Андрея посылать к черту, потому что э, надоело мне это все, э, надоело, что кто-то вечно э, устраивает какие-то сборы и вечно все это превращается в какую-то клоунаду. Теперь под каждым видео, которое я буду выпускать на канале YouTube, в описании будут реквизиты, на которые, если вы хотите то вы можете поучаствовать и прислать денежку на приобретение какой-либо техники. Если вы не хотите, то не надо заваливать э, какими-то комментариями по поводу э, того, что очередной сбор денег. Сугубо добровольно, хотите смотрите или хотите не смотрите. Но вот я вам обещаю, что больше вот такого дерьма э, за Э, за сумму, за необоснованную сумму больше приобретаться не будет. Всем привет, всем добра. Снимали мы сегодня учение спецназа армии ДНР. Крутотинские ребята, Крутотинское видео. Э, осталось его только смонтировать и представить вам. Э, Ребята работают просто суперски, э, работают на учениях, работают э, боевыми зарядами. В общем, все отсняли красиво, все замечательно.